kwa nini uteseke huko uliko? Nyumbani kuna raha kwa nini ukonde kwa manyanyaso wakati kuna viamuzi vimeshuka bei? Tamthilia ndo kibao huku michezo usiseme, Star Times ndo kwao. Ni sherehe yetu, iwe sikukuu isiwe sikukuu, kupitia Star Times ni sherehe tu. Burudika na msimu wa nne wa Hello Mr Right kila Jumamosi saa nne ndani ya ST Bongo na upande wa ST Swahili, tamthilia kali ya Three Sisters kila siku saa tatu usiku na kwa watoto ingizo jipya ya channel ya katuni, huku Simba kule Yanga kwenye mashindano ya vilabu ya CAF, bila kusahau Championship League kwa kupitia TV3. Lipia kifurushi chako au jiunge na Star Times dikoda ya antena kwa bei ya punguzo la elfu mbili tu au dikoda ya dish full set kwa shilingi elfu sabini na tisa na vyote vikija na vifurushi vya juu bure mwezi mzima. Star Times ni sherehe tu. Karibu na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo hii tuko mkoani Mwanza. Zaidi ya wakazi elfu nne wa kitongoji cha Nyangalamila B halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema mkoani Mwanza wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi na salama. Taarifa zaidi na Wilson Elisha. Adha patikanaji wa maji safi na salama ni ya muda mrefu kwa wakazi hao ambao wamekuwa wakitumia maji ya visima na madimbwi na wakati mwingine wamekuwa wakilazimika kufuata maji ziwani na hivyo kuhatarisha maisha yao. Tunatumia haya maji, maji ni machafu, ila tunatumia kwa minajili ya kunywa. Muda mwingine tukiona maji yamekuwa machafu sana, tunafuata mwaloni. Mwaloni kwao tunatokea kuna changamoto mara tunaenda na mamba tunarudi, inabidi tu tunakuja kunywa haya maji machafu machafu hivyo. Yaani sisi huku changamoto ya maji tulikuwa tunasumbuka sana, maji ya kunywa yaani tunahangaika sana, tukienda nani Shirabela huko tunafukuzwa, tunakuja tu kuchota haya tunakunywa. Baada ya maji ya huku, yani maji ya huku tunahangaika sana kwa, yani tunasumbuka sana maji, tunakunywa maji machafu ya kwenye majaruba. Tukaenda kule Kilabela, wanaenda kutufukuza. Siku zingine tunafata kule mwaloni, mwaloni kuna mamba Kutokana na adha hiyo, meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilayani Sengerema mkoani Mwanza, mhandisi George Masawe amesema imelazimika kutekeleza maelekezo ya serikali kutoka kwa viongozi wa ngazi za juu kwa kupeleka mitambo ya kuchimba kisima katika kitongoji hicho ili kuondolea adha hiyo. Kutokana na umuhimu huo wa wananchi hawa kupatiwa huduma ya maji safi na salama, basi tuliyapokea maelekezo kutoka kwa waziri wetu Jumaa Aweso pamoja na mkuu wa mkoa ambapo tumeweza kumobilize uh, mitambo hii inakuja hapa kwa ajili ya kuhudumia wananchi hawa nyangalamila Tunategemea kisima hiki kitakapokamilika kitaenda kuhudumia zaidi ya wananchi elfu nne wa kijiji hiki cha nyangalamila especially kitongoji cha nyangalamila B. Msimamizi wa uchimbaji visima kutoka RUWASA wilaya Sengerema anaeleza hali ya uchimbaji wa kisima hicho unavyoendelea, huku mwenyekiti wa kitongoji cha Nyangalamila B akishukuru serikali kwa kutekeleza mradi huo. Upatikanaji wa maji, tumeanza kuyapata maji, kwa hiyo kupatika maji ni mzuri, maji yanapatikana na tunaendelea kuchimba na tunaendelea kupata mikondo mingine mipya. Tuna imani kwamba mpaka tufike mwisho tutapata maji mengi. Sisi wananyangalamila B tunamshukuru sana Rais kwa kutuletea mradi mkubwa na kutupunguzia maladi, malazi pamoja na kutupunguzia zahama ya watu kukamatwa mamba ziwani. Ujio wa mradi wa kisima umepokelewa kwa mikono miwili na wakazi wa kitongoji cha nyangalamila be na kuishukuru serikali kuondolea adha ya kunywa maji yasiyo safi na salama. Hii tunamshukuru Rais wetu Samia kutuletea mradi huu wa maji, maana changamoto sasa ya maji itakuwa imeisha kwa sababu serikali imetuona unyonge. Mimi kama mama kwa hii serikali ilitumia kisima, nashukuru kwanza leo sisi tumechimbia kisima. Uchimbaji wa kisima hicho katika kitongoji cha Nyalangalila B kata Ilenze, halmashauri ya Buchoso, wilayani Sengerema unagharimu shilingi milioni 27 na unatarajiwa kuchukua kati ya muda wa siku tatu hadi tano kukamilika. Wilson Elisha, Star TV, Sengerema. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuitazama Star TV Habari. Mtazamaji, karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Wizara ya Kilimo imepanga kuunda mamlaka ya kuratibu kilimo cha vanila ili kudhibiti vitendo vya ulaghai dhidi ya wakulima vinavyofanywa na baadhi ya watu kupitia kilimo cha mkataba. Naishoki Makeseni kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hii. Mkakati mpya chini ya Wizara ya Kilimo uliotangazwa na naibu waziri wa wizara hiyo Anton Mavundi kwenye mkutano uliowakutanisha wadau wa zao la vanila ukilenga kujadili changamoto zinazoikabili kilimo hicho. Kwa sababu ya usimamizi na uratibu, hii ya kila mtu anapita kuwatangazia watu, mwisho wa siku watu wakishindwa kulipwa wanakimbilia Wizara ya Kilimo. Sasa hivi inakwenda kukoma, na hii inatoa tahadhari kabisa kwa wale wote ambao wamekuwa wakitumia fursa hii kama ujanja ujanja. Tumepata matatizo mengi sana kwa sababu ya kutokueleweka kwa bei na masoko ya uhakika. Mkulima anaona badala ya kupoteza fursa iliyomjia mbele aende nayo hiyo hiyo, mwisho wa siku kesi zinajaa pale wizarani. Sasa tunakwenda kuitibu hiyo tatizo. Mlezi wa wakulima wa zao la vanila nchini Profesa Anna Tibaijuka amesema kilimo cha zao hilo kwa sasa kinahitaji usimamizi mkubwa wa serikali. Hapo lazima turudi kwenye misingi ya ushirika eh, bila serikali mustakabali wa zao hili utaliumba, lakini sasa maabara kusudi na sisi tuweze kuwa certified. Halafu na branding na grading, amesema hapo bwana kamanda ambaye ni bwana shamba mbobezi mbo, mbo sasa hivi ukichukua vanila ya Moshi ukaichanganya na ya Kagera ukaichanganya spina na ya Njombe, zile percentage zile vanilla content zinabadilika. Kwa hiyo hizi zinataka niche market. Baadhi ya wakulima wa zao hilo wakasemea changamoto zinazokwamisha. Sasa mimi nilikuwa naomba serikali sasa ndo ikae na kuweka muundo mzuri wa kutafuta soko la vanila zetu kutoka katika nchi yetu. Tumekwazwa sana na bei, maanake mwanzo tuliambiwa laki na tano, lakini kwa mauzo tuliouza tumeuza elfu ishirini na tano. Kiukweli wakulima tumeumia. Mishoki Makeseni, Star TV, Dodoma. Leo mtazamaji, tuitazame taarifa nyingine ya biashara kutoka Dar es Salaam. Soko la hisa la Dar es Salaam limesema wafanyabiashara na wawekezaji nchini wanatarajia kunufaika na uuzaji na ununuaji wa bidhaa za masoko ya hisa yaliyopo barani Afrika baada ya soko hilo kuweka nia ya kujiunga katika mfumo unaounganisha masoko ya hisa zaidi ya nane barani humo. Taarifa kamili na Athman Mihula. Kauli hiyo imetolewa na kaimu mtendaji mkuu wa soko la hisa la Dar es Salaam DSE Mary Mniwasa katika mafunzo kwa mawakala wa soko hilo kuhusu kufahamu mfumo unaounganisha masoko zaidi ya nane yaliyopo barani Afrika ambayo yatawapa nafasi mawakala wa hisa kuuza na kununua hisa katika masoko mengine yaliyounganishwa katika mfumo huo. Utakuwa kuna kuonekana zaidi kwa soko letu Aa, na bidhaa zilizopo katika soko letu. Tutaongeza wawekezaji katika soko letu kwa maana kwamba uh, badala ya kutegemea tu wa tunaita foreign investors kutoka uh, Ulaya na wachache barani Afrika watakuwa wengi zaidi. Kwa upande wake, meneja mradi kutoka Africa Exchange Linkage Project Lena Tunui amesema uchumi wa Afrika unakwenda kufunguka kupitia mradi unaokwenda kuunganisha masoko ya hisa zaidi ya nane, kwa sababu utawawezesha wawekezaji kuona fursa za masoko ya mitaji kupitia mfumo huo. Na hiyo nini, um, AfCFTA agreement ambayo um, uh, lengo lake ni kufungua investments across Africa. So, so he, this project um, ina um, is part of that initiative to, to open up African investments and to facilitate cross-border trading. Mwenyekiti wa mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam DSE, George Sawe amesema kupitia mradi huu soko la DSE litaweza kuongeza ukwasi ambao utavutia makampuni makubwa kuja kutafuta mitaji. Kwa hiyo utakuwa na soko ambalo linaonekana na masoko zaidi ya kumi. Kwa hiyo ule uwezekano wa kuongeza ukwasi ndani ya soko ni mkubwa zaidi hata uh, uh, capacity uwezo wa makampuni makubwa sasa kuja kutafuta mtaji kwenye soko letu pia unaongezeka. Mfumo unaunganisha masoko ya hisa barani Afrika unatarajia kulifungua soko la hisa barani humu, jambo ambalo litasaidia kukua kwa mitaji ya nchi husika. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Taarifa hiyo ya athman Mihula mtazamaji inahitimisha upande wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zitafuata. Endelea kuwa nasi.